ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਤੋਂ ਦੇ ਅੱਜ ਆਹੋ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਦੀ ਭਾਬੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਵੇਰ ਵੀ ਇਤਨੀ ਥੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਧਰੋਂ ਆ ਜਾ ਇਧਰੋਂ ਆ ਜਾ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਆ ਉਧਰ ਓਏ ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ होगा या भी वो कहीं नजर आ गया हाँ कह जा लगे उतरे वाल गिले हुई हाँ, हाँ, बहुत ज्यादा भाई आज की ये वीडियो बनानी नहीं थी लेकिन अचानक धूप हो गई तो मैंने कहा वीडियो बनाता हूँ कि मौसम इतना अच्छा है और क्या सूरत हाल है क्योंकि ये सारी वीडियो याद रखने के लिए होती ना टाइम के भी ये टाइम गुजारा था हमने अपनी तरफ है मेरे बाल बालों की तरफ खड़ी करा क्या यार बाल गीले तो और ये देखें नज़र कुछ नहीं आ रहा है अंधेरा ये अच्छा चल ठीक है ये बस मेरे जैसे बने इन्हें क्लोन समझ मैं तुझसे बहुत ऊपर हूँ तू मुझे ड्रोन समझ मुझसे जल मत मेरे थर्मल स्कोप में तू डेड एंड गॉन अभी भी ये शॉक में तू it's on when it's on लड़ूं आखिरी दम तक catch me when I am done done make a hit run run ये swag या softness I don't get it it takes a lot to be the winner and you don't have it